lettre A minuscule. On trace un demi-cercle, on le ferme avec une ligne qui dépasse vers le bas, et voilà, et voilà la lettre A minuscule. Merci. Ah, Merci. La lettre A majuscule. Une ligne diagonale vers le haut. Ensuite, on ferme le chapeau. Une petite ligne au milieu. Le A majuscule est merveilleux. la lettre A. A, A, la lettre A, A, rime avec avocat A. Un fruit appétissant, tout comme la nana, la lettre A, j'aime gros comme ça. A. Oh, ça m'a donné faim. <laughs> Merci. Merci. La lettre A. A comme dans abeille, anana, autre Charret, avion, accordéon. La lettre A, la lettre A, la lettre A. C'était voulu. Merci.